Uma boa tarde a todos, sou Maurício Mococa. Hoje eu vou fazer um vidinho aqui das variônicas, que é o um modelo novo. E os amigos aí que tiver interesse nessas variônicas, entrem em contato. O contato está embaixo aí do, do vídeo. É, esse é o novo modelo, que agora nós fizemos agora para substituir um outro modelo que nós tinha, da telescópio o pessoal aí que tiver interesse, entre em contato. Pessoal, não esquecer de se inscrever aí no canal, deixar o like e fazer os comentários. E assinar e também ah, logo nós vamos ter mais alguns vídeos legal e o pessoal acionar o sininho aí porque quando tiver os vídeos novos o pessoal recebe os vídeos novos isso aqui vai ser um vídeo de entrada do canal. Rabatanga dos Mãos Mococa, eu vou fazer um vídeo aqui. Esse vidinho agora nós vamos mostrar como caçar com as variônicas, tecnologia de ponta, por comando de voz, sem nada na câmera. Então vai ser um vídeo interessante. O pessoal que tiver interesse aí nessas varas aí, o contato está embaixo aí do canal. E o pessoal não esquecer de inscrever aí e deixar o like. E fazer os comentários aí, ó. Acionar o sininho aí para poder receber os novos vídeos que vão chegando. Agora eu vou passar pro meu amigo Edson gravar. Nós estamos aqui numa mata aqui na beira do rio. Aqui ó, mas não tem nada na câmera, câmera vazia. nada. As câmeras estão vazias, é somente para o comando de voz. Agora, o que eu vou, vou perguntar para eles é o seguinte, se tem algum anel, alguma aliança perdido aqui nesses meios. Agora, tem algum anel, alguma aliança de ouro perdido aqui por esses meios aqui? Se tiver, me, me indica a direção. Então agora nós vamos dar uns três passos para frente para ver que direção que ela vai, que ela vai indicar. Aqui ela virou lá pro lado do rio. Então vamos para cá. Aqui ela está virando de volta para onde eu estava. Ela está fazendo eu andar em circo. Aí eu vou voltar no mesmo lugar que eu estava aqui, ela virou de volta. Então o que que acontece quando você vai andando, ela vai virando, virando, virando, fazendo você andar em circo. É porque não tem nenhum anel, nenhuma aliança perdido aqui num, num pedaço bom aqui mesmo. Porque se tivesse, ela já tinha mostrado a direção que ele está. Agora lembrando os amigos que isso aqui é na prática, isso aqui não tem nada enterrado, ela não achou nada porque não tem nada. E eu apostaria com alguém se viesse aqui e achasse algum anel aqui com, com outra coisa. Então não tem nada, nada, nada, nada. Agora nós vamos mudar o esquema. É, variônica, tem alguma coisa de alumínio enterrado aqui nesses meios, lacrim de cerveja, latinha de cerveja, que seja alumínio, indica a direção. Então ela vai reto. reto, reta, está apontando para frente, vamos para frente. Ela vai reto. Aqui ela deu um sinal, ela cruzou, porque tem alguma coisa de alumínio aqui, ó. Vamos dar uma conferida. É. É mais ou menos nesse lugar aqui. Agora parece que empurra. Então vamos ver aqui como é que tá. É, tá meio fundo que o pimpão tá pegando né? Hum. tentar cavar. Vamos cavando. vahvaan tiehän ne. até agora. apareceu não. E aqui, minhoca. Uai! E agora? Cadê? Tem alguma coisa nesse meio. Poxa, esse pinponte eu acho que não tá. Hã? Não vem fé não. Ah, peraí. now. Ela ficou me passar alguma coisa aqui. não tá fácil não, vai dar muito minuto. Choca. ó. Tá esquisito, tá? Tá. Caraca, João. Deve estar tá fundo, hein? final aí também. Passa aqui, Zé. Zé, passa aqui. 음, 음. 얼마나 물아좀해요 뭐 Sumiu. Caraca. Tá em todo lugar. Hum? Sumiu, sumiu, sumiu. com 16. Noca, pegando uma. É, nós tem que achar, né? Vê se agora não nós pega agora pra... Achou. Ó. Achou. Que caramba, hein, rapaz? Achou que tava pitando. Olha o tamanho, por isso tá pegando longe, ó. Achou. Achou. Olha aí. É uma lata de cerveja. Oroca. Olha. Uma Alumínio, né? Uma lata é. de cerveja. Uma lata de cerveja. Caramba, hein? Achou. Tamanho. Tá, mas não né, achou. Achamos. Uau. Tá comprovado. que ela é boa, as Tá comprovado que as, que as funcionam, né? É. Achou, achou. Menos mal. Aí, ó. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Limpada é pessoal ver que é alumínio. Ó. É alumínio puro. Foi achado e tá, tá identificado. Então vamos guardar essa tampa, não vamos encerrar esse vídeo. Vamos fazer outro vídeo em sequência.